ሰላም ሰላም፣ ጤና ይስጥልኝ ክብራትና ክብራን የፈትራ ቤተሰቦች፣ የሰዓቱን የሀገር ቤትና የባህር ማዶ መረጃዎችን እነሆ። የደቡብ ምዕራብ ህዝበ ውሳኔ ጳጉሜ አንድ እንደሚካሄድ ምርጫ ቦርድ በድጋሚ ገለጸ። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ዛሬ ለጋዜጠኞች በሰጠው መግለጫ የደቡብ ምዕራብ ህዝበ ውሳኔ ጳጉሜ 1 ቀን 2013 ዓ.ም እንደሚካሄድ ዳግም ገልጸዋል። የብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ኮርፖሬሽን ኃላፊ ወይዘሪት ሶሊያና ሽመልስ ቦርዱ ከዚህ ቀደም ከወሰነው ውሳኔ የተለየ ውሳኔ አለመኖሩን ነው የገለጹት። የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ዛሬ በምርጫ ቅስቀሳ የመጨረሻ ቀን በጅማ ከተማ በነበረ ዝግጅት ላይ መላው ዓለም በምርጫ ቀን ይጋጫሉ ሲለን እኛ ደግሞ እናስተምራቸዋለን ሲሉ ተደምጠዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በምርጫው ዕለት መራጮች ድምፅ ከመስጠት ጎን ለጎን ዛፍ በመትከል ለዓለም ትምህርት የሚሆን ተግባር እንዲያከናውኑ መልእክት አስተላልፈዋል። በጅማ ዩኒቨርሲቲ ስቴዲየም በ10 ሺህ ሰዎች የሚቆጠሩ ደጋፊዎች ተገኝተው ነበር። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በሰኔ 14ቱ የምርጫ ከሚፎካከሩ ኃይሎች መካከል ኢትዮጵያን የሚወዱ ኢትዮጵያን ማገልገል የሚፈልጉ ኢትዮጵያን አንድነትና ነጻነት የሚያከብሩ ላሏቸው ተወዳዳሪዎች መልካም እድል እንዲገጥማቸው ተመኝተዋል። በትግራይ ክልል ውስጥ በተካሄደው ጦርነት ውስጥ ተሳታፊ የሆኑ የኤርትራ ወታደሮች በቅርቡ እንደሚወጡ በተባበሩት መንግስታት የኢትዮጵያ አምባሳደር አምባሳደር ታዬ አጽቀ ስላሴ ተናገሩ። አምባሳደሩ በቅርቡ ይበሉ እንጂ ትክክለኛውን ቀንም አልጠቀሱም። አምባሳደር ታዬ የኤርትራ ወታደሮች ከኢትዮጵያ ግዛት ለመውጣት የቀራቸው አንዳንድ ቴክኒካዊ አፈጻጸም ጉዳዮች ናቸው ብለዋል። ኤርትራ ወታደሮች ከትግራይ ክልል እንዲወጡ ከኢትዮጵያ መንግስት በኩል ቁርጠኝነት እንዳለና በኤርትራውያን በኩልም ሁሉ ነገር ግልጽ ነው ሲሉ ተናግረዋል። አምባሳደሩ ይህን የገለጹት የተመድ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰብአዊ ጉዳዮች ኃላፊ ማርክ ሎ ለውኮክ በጸጥታው ምክር ቤት ቀርቦ ግጭቱ እንዲቆም ተደርጎ የኤርትራ ወታደሮች ካልወጡ የ1977 አይነቱ የከፋ ረሃብ ተመልሶ ቢከሰት ማንም መደነቅ የለበትም ብለው ከተናገሩ በኋላ መሆኑን ቢቢሲ፣ ሮይተርስ እና አሶሽትድ ፕሬስን ዋቢ አድርጎ ዘግበዋል። ተጨማሪም አምባሳደር ታዬ የኢትዮጵያ መንግስት በትግራይ ክልል ሰብአዊ ሁኔታ መሻሻል ያለውን ቁርጠኝነት፣ ስለ ሰብአዊ ድጋፍ ሁኔታ በትግራይ ተፈጽሟል ስለተባሉ የሰብአዊ መብት ጥሰቶች ጋር በተያያዘ እየተደረገ ስላለው ምርመራ ማብራሪያ ሰጥተዋል። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ለግል እጩ ተወዳዳሪዎች 50 ሺህ ብር ድጋፍ ለማድረግ ወሰነ። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ከግል እጩ ተወዳዳሪዎች ጋር በተለያየ ጊዜ ባደረገው ምክክር መሰረት ቦርዱ የግል እጩ ተወዳዳሪዎች የገንዘብ ድጋፍ እንደሚያስፈልጋቸው አምኖበት ለእያንዳንዳቸው 50 ሺህ ብር ድጋፍ ለመስጠት መወሰኑን ዛሬ አስታውቋል። በምርጫ ቦርድ በግል ተወዳዳሪነት እውቅና አግኝተው ለስድስተኛ ሀገራዊ ምርጫ የሚወዳደሩ በሙሉ ሙሉ ስማቸውን፣ አድራሻቸውና ኢሜይላቸውን፣ የባንክ አካውንታቸውን የዋትሳፕና በዋትሳፕና በቴሌግራም መልእክት እንዲያስተላልፉ ጥሪ አቅርበዋል። ኢትዮጵያ 381 ዜጎቿን ከሳውዲ አረቢያ መለሰች። የኢፌዴሪ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ባገኘነው መረጃ መሰረት ኢትዮጵያ በዛሬው ዕለት 380 ዜጎቿን ከሳውዲ አረቢያ ጅዳ ከተማ በማስወጣት ወደ ሀገራቸው መልሳለች። ዜጎችን ከጅዳ ሽሜሽ የስደተኞች ማቆያ ጣቢያ ነው ወደ ሀገራቸው እንዲመለሱ የተደረገው። ኢትዮጵያ ሳውዲ አረቢያ በችግር ላይ የሚገኙ ዜጎቿን በተጠናከረ ዘመቻ ወደ ሀገራቸው የመመለሱን ተግባር አሁንም ቀጥላለች። መረጃ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴርና በጅዳ ኢትዮጵያ ቆንስላ ጽሕፈት ቤት ነው። የአሜሪካ ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን እና የሩሲያ አቻቸው ቭላድሚር ፑቲን ለመጀመሪያ ጊዜ በስዊዘርላንድ ተገናኙ። ፕሬዝዳንቶቹ የስዊዘርላንድ ፕሬዝዳንት ጌይ ፓርሜሊን የተቀበላቸው ሲሆን የተሳካ ውይይት ጊዜ እንዲኖራቸው ተመኝተውላቸዋል ነው የተባለው። ፑቲን እና ባይደን የሞስኮና የዋሽንግተን ግንኙነት ዝቅተኛ ደረጃ ላይ መሆኑን በቅርብ መግለጻቸው ይታወሳል። የሩሲያው ፕሬዝዳንት ቭላዲሚር ፑቲን የአሜሪካ አቻቸውን በአካል ለማግኘት ተነሳሳሽነት ማሳየታቸውን አድንቀዋል ነው የተባለው። ቭላዲሚር ፑቲን ከአሜሪካ አቻቸው ጆ ባይደን ጋር ውይይታቸውን ፍሬያማ እንደሚሆን ነው የተዘገበው። የአሜሪካ ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን በበኩላቸው ሩሲያ አቻቸውን አመስግነው ሁልጊዜም ቢሆን በአካል መገናኘት የተሻለ መሆኑን ገልጸዋል።